Manay Day. Happy Mother's Day. Hi. Thank you. Ano mo kaya, Eileen? Saka meron pang ano, may domino, pizza, saka may cake. Thank you. <laughs> Sana masayahan kayo sa munting, surprise ni Eileen. <laughs> Hello. Salamat. Salamat sa kwan, flowers at saka... Hindi nyo po alam yan, Maray. Hindi nyo alam. Ha? Ano yung bulaklak? Hindi nyo alam. surprise! Mm, surprise kayo. <laughs> Ito. Dapat kanina kaya tanghali kasi naalala ko yung cake, baka malusaw yung ano. Mm -hmm. Kaya sabi ko mamaya na lang. Oh. oh, buksan mo na ano, yung ano cake. Saan? Baka mayroong mahapang ano Baka may mahabang ano Wala oh. Susunod na lang daw yun. <laughs> yun lang. <laughs> Surprise na lang. ulit. Surprise ulit yung ano, yung may money. <laughs> Oh, money cake surprise. Ah, next na lang. Mm. Pang ilang ano? Kailan bang birthday mo, Manay? Sa ano ah, pa? Um, March 29. Ah, next, year, katatapos lang. Paghahanda Wow, wow, ganda ng ang ganda ng cake. Kasi na ano lang Sus, bakit pinag... pinakiraman na ni Catherine. Nasa gilid yun? Mm. Anita, ito? Guntingin mo na. Ah, gantingin na lang Pizza. Favorite nila. Ano? Hihi. May pa-pizza pa si Ate Aileen. Thank you very much. salamat Ning sa binigay ninyong uh, aroy, aroy, nakialam. <laughs> binigay ninyong uh, regalo ninyo sa akin ngayon. Uh, Mother's Day. Oh. Sana lagi kayo sa mabuting kalagayan. Ayan. Ayan. Happy Mother's Day! Both of you! <laughs> Ayan. Lakai Pinoy Tracker.